hello and welcome friends Microsoft Word सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यहां पर देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आपको ठीक इसके नीचे इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप क्या करते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से ये तो डॉटेड लाइन हो गई अंडरलाइन बनाते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना होता है अंडर स्कोर का बटन ठीक है तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और ये अंडर स्कोर का बटन प्रेस करते हुए चले जाइए और यहाँ तक प्रेस करते हुए आइएगा तो ये अंडर अंडरस्कोर लग जाएगा ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसकी मोटाई अगर बढ़ानी हो तो ये एक अलग समस्या हो जाती है तो आप एक काम कर सकते हैं आप सिंपल इस शिफ्ट के साथ अगर आपको मोटी लाइन बनानी है तो तीन बार अंडर स्कोर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए ये देखिए ये मोटी लाइन क्रिएट हो गई है अगर आपको पतली लाइन बनानी है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको पतली लाइन बनानी है तो आप केवल डॉटेड डॉट वाला बटन तीन बार प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये देख पाएंगे कि ये मोटी लाइन के बाद पतली लाइन भी क्रिएट होगा ये बहुत ईजी है